なんか俺のものの見方としては最終的には死ぬとこがゴールなんよだからどう死にたいかやねんな なんかこの辺とかはできるけど腰ら辺とか当てて寝転がってみてうわこれやばいねすごい待ってよ見た目やばい一回鏡見ていい <laughs> っすえー、っと吉田響です1996 <laughs> 年7月4日生まれの今24歳、はい 兵庫にずっとおったけど生まれ育ちずっと兵庫で基本まあ高校大学辺りから神戸拠点にして活動しててで大学辺りからまあもうフリースタイルめちゃくちゃ中心に置いた生活始めて行ったり来たり東京西東行ったり来たりしててでようやく最近東京に引っ越してきたって感じでまあフリースタイルフットボーラーとして生きてるみたいな。 まあなんかそれなりになんかちゃんとやったやつではおりたいなんかなんかを成し遂げたやつでありたいとかあのなんやろ死ぬ時に「いやあの人かっこよかったな」みたいなんて言われるような人ではありたいみたいながいろいろあってあと自分がめっちゃ満足して楽しかったなっていう今ここでスパって死んでもまあでもしゃあないかみたいな楽しかったからええやみたいなが一番メインっていうか最終着地だと思っとってだから今やりたいこととか まあ今見てるビジョンとかは何やろうもちろんいろいろあるけど結局なんか生きてく上での判断軸はそこに対してのイエス・オア・ノーなんよなフリースタイル始めたんはとりあえず始めたのが高1のえー、っと12月とか1月ぐらい大会で勝つうんで でも別にそれが全部ではないこれは内に向けた内向けの軸と外向けの軸があるからやりたいこととして圧倒的な技術の上に成り立ってるのがそういう外の世界に挑戦するようなエンターテインメントやと思うから結局そっちの練習にもなってるだからこっちで一番になりたいでこっちでぶちかましたい <laughs> 結局自分がやりたいって思う場所なら やりたいって思う場所で実際にも取り組んでるんならそれは全部ちゃんとぶちかまそうぜみたいなそんなマインド。r o c k a l l cheer, the outsiders, cheer. 三つ使うんだよいやなんかその何どれが一番ちゃんと取れるかみたいなああなるほど 俺はこのカルチャー広めたいしあとまあこのカルチャーに対して何かを残したいみたいな気持ちもすごい強い外の世界に対しては俺はこうしたいは絶対あってでも俺がこうしたいが刺さる場所は限られてるんよそういう世界に対してだからその辺の見極めはすごい大事かなと思ってる the game, I might go and get a wedding ring. Just know that I grew up seeing the light, and I grown up since see the top, and this one for my cousins lot. I'm still the same man with same team, big dreams, small town. When I'm there, I roll around. If you didn't know, you know it now. And never hear him sneak this on alone, I'ma come around and shut it down. Where I'm from, they love me now. Where I'm from, they love me now. Oh man, all about the walks. What about the talks? Do you love me or not? I come for the spot. cash all that. Focus on the time, got the time, no lie. I told you this forever rock. Yeah. Forever. Yeah. That only makes you better. Yeah. Makes you better. 俺すごい思うんはあのフリースタイラーとしてちゃんとフリースタイルフットボールでめっちゃ上手い人たちあるいは評価される人たちって あのその人とちゃんと接したことないと分からんけどその人のパーソナリティがフリースタイルを見たら分かるようになってると思うよ結局はなんかその人が見たものその人が触れたものがいろいろいっぱいあってその中で自分がいいって思うものを突き詰めていくようになると思うからうんあのシンプルにできる技増えて楽しい <laughs> まずはで何かができるようになるっていうのがめっちゃ楽しいと まあ、あのフリースタイルをやってたら勝手に全国に友達増える下手したら世界に友達増えるフィールドうんフィールドは違えどなんかクラスのヒーローとかさ公園でめっちゃ注目集める兄ちゃんとかさなんかどこの場所でもヒーローになれるまあもっと突き詰めればそれこそなんか俺らとかみたいに何万人の前でショーやって人前で立つ一人のなんか演者になったり あるいはもうほんまなんかもう完全に人間としてのなんかプライドみたいなかけた戦いができたりみたいなまあそれはそれで、うん、その場のだから主役になれるというか主役じゃなくともなんかすごいこうなんやろな普通に過ごしてたら得られへんような経験を得やすい。うん極論フリースタイルやってて楽しかったら別にええねんけど <laughs> まあでもその個人としてそもそもの根本あるやん なんかフリースタイルを始めた理由面白くなってハマってこれが楽しいみたいなんはそっちはそっちで対してそういう風なものをなんかフリースタイルからもらったからちゃんとこのカルチャーを大きくしたいなでここ巻き込めたらもっとおもろいなって大きくしたい方向のやつがこっちっていうだからそこはなんか基本的に多分俺結構二軸あるんよで多分これからもその両方をやっていく感じやとは思う